Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag, 7 Uhr früh. Zeit für den Montagswitz. Bist Die Stewardess klopft an der Kabine des Captains. Die Tür geht auf, sie sagt, Captain, wir haben einen blinden Passagier an Bord. Was sollen wir mit ihm machen? Der Captain schaut seinen Co-Piloten an und dann sagt er, werft ihn raus. Wir müssen los. Gesagt, getan. Der blinde Passagier wird rausgeworfen hat er ab. Zehn Minuten später klopft die Stewardess lieber an der Tür. Tür geht auf. Captain, was sollen wir jetzt mit dem Blindenhund machen? Der Montagswitz. <laughs> Das war der Montagswitz für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, gebt mir ein Abo und erzählt an euren Freunden. Habt eine schöne Woche. Wir sehen uns nächsten Montag wieder hier beim Montagswitz. Danke.